welcome back to my new blog so आजको नयाँ ब्लगमा सबैलाई स्वागत छ र होइन गाई होइन यो चाहिँ मेरो केटाहरू होइन ए ल यता दुईजना दिदीहरू हुनुहुन्छ होइन बिहान भनेर छुट्याएर चाहिँ मेसिन है फुल बनाउनु लाग्यो है वैशाखतिर पानी आएर बर्खाको पानी लैदिएछ ल यो चाहिँ है यो चाहिँ पुल बनाउनु लाग्यो भर्कियो सबै होइन भर्कियो भन्दा नि पुल दियो सबै बर्खाको पानीले होइन अब यस्तै हो अब निर्मले जहिले त्यो अलि राम्रो इन्जिनियर हुन्थे आज मैले चाहिँ त्यो र केटाहरू केही बोलाउन आएन हाम्रो च्यानलमा हो ल ल त्यसो भए ठिक छ ओ यस्तो दामी दामी सिनहरू छ होइन यो छ यो चाहिँ होइन मेमोराइज भ्लग हो गाइज पछि यो चिजसम्म हेर्न पाइन्छ नि त होइन त्यही भएर <laughs> गोपाल नलजाउँ न गोपाल त्यस्तरी नल झन्कैको पाले ल ल ल सबै लजाएँ होइन होइन म ब्लग एन्ड गर्दैछु है होइन म चाहिँ अहिले स्कुलबाट आएको है डिसेम्बर एघार डिसेम्बर मैले चाहिँ होइन प्रत्येक अङ्ग्रेजी डेटको एक गते होइन भ्लग हाल्ने गरेको छु सो पहिला हालेको थिएँ सेप्टेम्बर अक्टोबरमा चाहिँ हाल्न पाएन मैले अनि नोभेम्बरमा हालेको छु र अहिले डिसेम्बर एक यही हो आजको मेरो भ्लग र यही एन्ड गर्दैछु thank you for watching this video I like this dark place it is my friend I travel like today I am real good day